Hello, gente! Hoje estamos aqui no mercado, dando uma volta no mercado. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos por aqui, ó. A gente tava brincando de se esconder dos pais dela. Minha mãe tá lá atrás, mercado, eu acho. Mas a mãe dela lançou pra gente ficar perto e quase só brigou com a gente. Aqui, ó, o microfone do meu celular bem aqui, ó. É. A ah, a gente tá aqui no mercado. A gente não fez muita coisa, esse daqui vai ser um vlog diário. É, blog Melhores Amigas. Vai. Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan, Meu Deus. Gente, parece que nós somos as mais loucas daqui do mercado. É, gente, vocês têm que ver. Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Ai, Deus. Caraca, cara. Poxa, você tá subindo mãe daqui a pouco ela vai pegar. Poxa, ela tá aqui ainda. Gente, eu não tenho vergonha, você tem? Eu não, teve um dia que eu já até já dancei no mercado. É. Agora eu tenho. Agora eu tenho. Gente, tá lotado esse mercado. É claro, né? Páscoa, ela não pensa, né? Amanhã já é, é sábado. Gente, olha só, a gente sai tá de tiarinha. É, a gente tá igual, ó, gente. Agora a gente tá aqui nas partes. Olha, outro ovo de Páscoa. Olha. É caçar o ovo de Páscoa, é. só pode. Gente, é. a gente tá achando ovo de Páscoa na parte de desinfetante. Na parte de de óleo, essas coisas. É, tinha muita monte de coisa. já vai ter da parte da ração. É. Gente, é muito doida. A cara da Luz. Vai, vamos voltar, vamos, Malu. Rápido, Malu, corre, vamos voltar. Eles estão aqui, eles estão. Não, eles estão, eles estão, aqui. Vai, vai, não, vamos, vamos, vamos lá pra ele. <laughs> A gente é muito doida. A gente nem lembra. Pronto, tá, agora é normal, normal, normal. Vou tentar postar esse vídeo sem edição. Vai ficar engraçado, sabe, gente? É. Gente, agora eu vou iniciar uma nova série no canal que vai ser vlog diário. Que vai é ser... Vlog diário? Mas é o dia a dia. Ah, tá. Nossa, vocês, a parte que sabe. Gente, a gente então, odeia peixe. Não precisa gritar pra todo mundo ouvir, sabe? tem Gente, <laughs> olha, aí olha, gente, tem uma piscina inflável. Olha, gente, que legal. <laughs> E, gente, aí esse, essa série de vlog diário não vai ter edição. No máximo eu vou juntar o vídeo, mas, tipo, colocar efeitos, essas coisas, não vou, não. Eu vou. Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Opa, já me perdi toda aqui. Ai, calma aí que eu Deixa eu levar o telefone aí. Cuidado com seus pais. Caramba, Meu Deus, eu tô perdida. É pra cá, seu pai tá vazio. Não. Mano, eles vão brigar muito não. com a gente. Não vai não, porque eles acham achar eles agora. A gente tem que achar eles muito rápido. Ai, ufa. Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Toda vez que a gente fazer alguma coisa que a gente quer, a gente joga cantar sua musiquinha. É. Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Eu não sei onde achar os pais deles, a gente vai catar seus filhos. Pais dela, cadê? É, pais dele. Cadê? Ah, aqui. Sai daqui. Vai ficar Agora nós vamos se prender um pouquinho e já voltamos. Tá escuro Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Talvez. Olha outro ovo. <laughs> Meu Deus. Gente, daqui a pouco, talvez, a gente vai ou na pracinha ou no salão de jogos. Talvez. Talvez. Se a gente for, a gente vai mostrar pra vocês tudo. Tipo, tag melhores amigas. Vai estar no canal dela e no meu canal. Tô fazendo... Agora se perdemos. De novo. Uh, uh chinelo. Meu Deus, agora meu cabelo vai ficar mais lindo. Segura aqui. Não, segura deitado. Gente, olha só, esse, eu amo esse biscoito, olha. Vou casar com ele. Maria Luísa, você quer casar com biscoito? Clube Social, aceito. Clube Social, Meu Deus. você quer casar com Maria Luísa? Sim. Gente, olha, arranquei. Olha só isso aqui. Ai, tem. Meu Deus! Olha o ovinho do menino. Olha, gente, o dos carros que já tem. Olha, tem um brinquedo aqui dentro. Todo brinquedo do negócio tem. Todo brinquedo do negócio tem. Né? Frase feita por Maria Luísa. Todo negócio tem. Todo brinquedo do negócio tem. Todo brinquedo do ovo tem. Falei errado sem querer. Quem nunca fala errado? Será que eu paro de gravar agora? Não, com a gente tá no carro, você para de gravar. Eu corto algumas... Gente, eu corto algumas partes, tá? Eu vou cortar algumas partes. Sim. Temos que sair do peixe ou sair dos seus pais? Não, a gente tem que voltar pros seus pais. Deixa eu mostrar pra eles, deixa eu mostrar pra eles. Perdi a respiração, vai. Já aprendi. Vamos sair daqui, vamos. Vamos procurar sua mãe agora, que a gente já escolheu. Vamos, vai, corre. Ai, boneco. Ela tá ali, ó. Vamos sair aqui e estamos sendo outro. Calma aí. Eu vou estar na sandália aqui, mano. É Ai, meu Deus. Olha só que bonitinho. O que? é isso? É tá mini lápis. De é cera. cera. É pequeno. Só que devia ser pra criança de 3 anos, mas não pode. É. Eu tenho muito negócio disso daqui. Ah, eu tenho. Ai, olha, gente, eu tenho cabelo colorido, mas eu não tenho dessas. Eu queria ter, eu só tenho azul, rosa, é, laranja e roxo. Eu só tenho azul e vermelha e... Ai, olha! Não. Eu tenho azul e roxa só, e rosa. É Não, eu tenho azul, roxa e rosa. Meu pai tem aqui, essa ó. luvinha, sabia? Meu pai tem essa luvinha. Eu tenho essas cores aqui, mas tirando o amarelo, tirando o verde, é laranja. Deixa eu tirar isso aqui. Eu tô... Sai daqui. Olha, a gente tá achando um monte de coisa. Gente, olha só o que, que a gente achou ali. Cereal. Na é. parte de canetinha e lápis. É. Vamos Olha, sair. A gente também achou isso aqui. Segura aqui, segura aqui. A gente tá achando um monte de coisa, gente. Tá, tá, tá, Dá pra não cair. A gente tá que nem mais adolescente aqui sozinho. Mamãe, posso comprar biscoito? Pode não, minha filha. Vamos embora. Vamos. Partiu, vem. Uhul partiu. Olá, olá. Cuidado pra não cair, pelo amor de Deus, bem é maluco. Tá bom. Ó, só que eu tenho que olhar pra frente, né? E olhar... telefone. Não precisa olhar pro telefone, eu vou olhando. Tá Você bom, olha pra olhar. frente, pros lugares, eu olho pro telefone. Tá bom. Olha ali achando meus pais. Oh. Ai, sacola. <laughs> Nossa, tem uma mulher ali que pegou mais de 20 caixas de bombom. Agora já peguei, vambora. O que, que é isso? farofa, Gente, vocês se lembram daquele nosso segredinho que a gente ia sair ou não? Então, descobri isso agora. agora. Depois que a gente sair do caixa. Então, gente, depois a gente fala mais com vocês. Beijinhos e tchau. E... É, pô. É tão gostoso mesmo. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, moleque. É, vergonha. Vou tirar uma foto, vai. Agora vamos é é. Foto de capa, vai, Malu, foto de capa do vídeo. Vai, vai, vai, vai. Vamos procurar mais algo de faz. Vamos. Vamos sair de casa dele pra gritar, tá, vai. Tá vem, vem, Pra gente poder gritar, vai. Não, eu não vou gritar. E no começo e na entrada do mercado, pra ficar mais vergonhoso, assim, vai. Gente. A gente já se perdeu vai de mais pra mim. <laughs> Vai, finge que você ó, Tava todo mundo assim, olha. Tique, tique, tique, tique. Aí eu... Ah! Aí ele... Foi muito engraçado. Eu estava assim, né? É. Vai, finge que gritou. <laughs> É, foi bem assim. Gente, cadê seus pais? Agora a gente Menino, sai daqui. Eu te amo, eu sai daqui, eu sei daqui. Meu Deus, seus pais vão acabar. Vai, vai, vai. Um, dois, três